hello everybody welcome to active plus I am doctor Mitali और आज मैं आप लोगों को ए, थोड़ा सा डिफरेंस बताना चाहती हूँ between a physical therapist and a chiropractor basically दोनों ही physical therapy as well as chiropractic care दोनों ही हेल्प करती हैं आपको किसी भी तरीके के पेन को मैनेज करने के लिए चाहे आपको बहुत लंबे टाइम से कोई पेन चल रहा हो या आपको पेन अभी किसी नई चोट की वजह से लगा हो लंबे टाइम से आपकी बॉडी में किसी भी तरीके की स्टिफनेस हो तो दोनों ही chiropractic chiropractic as well as physiotherapy आपको हेल्प कर सकती है उस दर्द को भगाने के लिए लेकिन दोनों physical therapist as well as chiropractor में एक डिफरेंस होता है वो डिफरेंस ये है कि एक फिजिकल थेरेपिस्ट जो होता है वो उसका मेजर फोकस होता है आपकी मांसपेशियों को आपकी लिगमेंट्स को आपकी जितनी भी जॉइंट्स हैं उनको देखकर उनमें जो पेन डेवलप हो रहा है उसको ठीक करना वो आपकी रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ करा सकते हैं with the help of stretches with the help of releases with the help of different exercises but एक कायरोप्रैक्टर इस तरीके से काम नहीं करते बेसिकली कायरोप्रैक्टर ये बिलीव करते हैं कि जो आपकी स्पाइन होती है जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड है वो आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ट्रैवल करती है तो जो रीढ़ की हड्डियों के बीच में से ट्रैवल कर रही है उसी में से ही बहुत सारी नसें बाहर निकलती हैं जो नसें आपके हाथों में जा रही हैं और आपके हाथों को सप्लाई कर रही हैं जो नसें आपके पैरों में जा रही हैं और पैरों को सप्लाई कर रही हैं और आप अपना हाथ मूव कर सकते हैं पैर मूव कर सकते हैं वो इसी नर्व्स की वजह से है जो आपके स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही है किसी भी वजह से अगर ये रीढ़ दबती है चाहे आपकी हड्डियाँ मूव कर रही हों टेढ़ी मेढ़ी उस वजह से या फिर कोई मसल है जो आपकी हड्डी को आपकी रीढ़ की हड्डी को इधर उधर खींच रहा है तो जिसकी वजह से आपकी जो नसें हैं जो वहाँ से निकल रही हैं वो दर्द करेंगी दबेंगी अगर वो दबेंगी तो इसलिए जो भी वायरिंग जो भी ये सप्लाई आपको जा रही है आपके हाथों में या पैरों में वो भी दबेगी इस वजह से आपको कहीं पे भी दर्द हो सकता है तो एक कायरोप्रैक्टर इन सारी किंग्स को ये जो जो भी हड्डी के अलाइनमेंट है जो टेढ़ी मेढ़ी हो गई है उनको ठीक करता है ताकि आपको बॉडी में कहीं पे भी दर्द ना हो